最後の千住殺なせが無駄なせがそこだおー揃えた加工転換の術もらったいくぞ もらったなめるな無駄だ暗いボトン左中間のやつもらった会を潜入殺捉えたカプの術行くぞ 多重感の術とはっ捕らえたガタン防戦家の術 千住殺出せるんだ出せるんだおお捉えたガトン防戦家の術 禁じてもらったああ赤ひぎ百鬼の増援とどめじゃぜもらったくらえ 先鋭たかしもう終わりよら たじゃし禁じてとどめじゃぜ そこだ加算応戦の術とどめじゃぜ <laughs> 禁じ ったとどめじゃぜった捕らえたそこだシュリアまだだとどめじゃぜくらえ